gedung DPR selasa malam berubah tangis haru setelah perwakilan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI memberikan informasi tentang kejelasan pengangkatan seluruh guru honorer menjadi PNS. Para guru honorer yang berada di depan gedung DPR langsung sujud syukur sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Unjuk rasa ribuan guru honorer di depan gedung DPR berlangsung sejak selasa pagi. Masa bahkan menyempatkan sholat maghrib berjamaah. Masa kemudian membubarkan diri usai menerima kepastian pengangkatan sebagai PNS. Baik, eh, tidak dalam aksi demo tetapi dalam silaturahim yang bagus. Terima kasih.